السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم عندنا في القناة ما شاء الله نشارك معكم المس... آه، المسمن غادي نديروه بالخليع ان شاء الله عندي هنايا كيلو ديال الفوس طب كيلو لارب ديال الفينو ونص كيلو ديال الفوس حاج شويه الملحه القياس اللي غادي نملح وهاد القريصه ديال الخميره مع المعجونه قريصه ومعلقه صغيره ديال السنيده الدم دافي باش نعجنو بسم الله نبداو نعجنو يعني ندوبو متلقوهاش بزاف البنات كل معايا القياس باش ما تبداش الجاش ديالكم نخلطها البنات ونرجع معكم نجمعها نرجع صافي جبتها صافي بارك عليها نخليها ترتاح ونشكلوها درت العجينه تحتينا غنبداو نعم، نقطعو فيها وبالزيت شويه الزيت القياس اللي بغينا بغينا نديرهم كبار بغينا نديرهم صغيورين انا غنديرهم في هذا القياس هذا انت ما يصغر أه. نكملهم نخليهم يرتاحوا ونبداو نشك نديرو فيهم نخدمو فيهم خدمتي يرتاحو مزيان عاد نورقوهم هما كملناهم البنات غادي نغطوهم باش يرتاحوا باش نقطعوا الخليع سميت الخليع ملي نقطعوهم مطيفات كبارين زويون نقطعو هكا بالمقص توكل خير وقلبنا دابا نشاركو معكم ان شاء الله الطريقه ديال الخليع هذا البنات ديال البقري صافي غنكملو نبدا نورط هنايا الزبده البنات ديال الطريق اللي بغى يدير الزبده مزيانه من الاحسن تجي زويونه نبداو ان شاء الله بسم الله نديرو شويه ديال الزيت غنديرو ليهم بحال اللي كنديرو الملاوي العاديين نبداو بهادي هنا احسن تكون البلاصه اللي نطلبو فيها تكون كبيره باش تقطنا نديرو الخليع هكا نحاول نعمرها هكدا كامله بالخليع تيجيو لذادين البنات تيجيو غزالين مع واحد الكويست اتاي on dit le القطن والفينو نحاولوا ندهنو البلاصه ندهنوش بالزبده باش ما يلصقوش لينا ندهنو غير بالزيت كالعام اللي كنخدمو به نديرو في الزيت جوج بزاف غير هكا شويه هو انا تيكون مالح ما تملحوش آه، هذا العجينه بزاف بدا تكونش العجينه مالحه بزاف باش يجيكم هو هذاك في القياس لكن انا ما نقولش لكم كيفاش دايره في الريحه حيت طالعه منه راه غزال كنبغيو يطيبوا هاد المليويات حتى في الفران غيجيو مقرمشين يجيو فنين دهنهم عيب بشويه ديال الزبده خلو ديرهم في الفران صافي ها النص ونخليها ترتاح وخلاص انا نكمل هاد الوقيت اللي عندي وتلقاو ان شاء الله باش نطيبوه باش حما تحت العجينه كتساعدنا ما كتبقاش تعذبنا يرتاحوا لينا البنات ندخلوهم ونبداو نطيبو شويه نقلا نقرا نحلها لكم ممكن سخونه تشوفوها باش يجي الملاوي البنات اللي صورت معكم ديال الخليع تيجيو فنين ها ها تيجيو مرقين تيجيو بنانين وبالصحه والراحه ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك البنات واشتراك في القناه وشكرا بزاف على المتابعه شكرا بزاف بزاف وبالسلامه عليكم تلاقاو في فصل ان شاء الله